As the lamp is being lit, we shall silently say a prayer to seek the desired blessings. दे आणि मुखाने अशो गोष्टी आसपास जाय आणि त्या खातीरूच जेन्ना हो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयलो तेन्ना एक निश्चय केलो की बरे गोष्टी गोंयकारांक दिवप जसो आज जुवारी ब्रीज फाल्यां ओपनिंग जाता आय एम प्राऊड मी मनोहर पर्रीकर अँड नितीनजी गडकरी or state of art bridge फाल्यां इनॉग्रेट जाता म्हाका सामको अभिमान आसा आनी इट वॉज डन बाय मी अलॉंग वीथ मनोहर पर्रीकर आनी नितीनजी गडकरी अजून ताचे दोन गोष्टी वयले आयल्यानंतर ते सुंदर जातले एक म्हणजे रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आणि एक दुसरं रिव्हॉल्विंग लायब्ररी कम इतर ज्यो गोष्टी आसात त्यो करपाक आणि अशा काही गोष्टी जर झाल्या असत जाल्यार नक्कीच मनात आनंद जाता अभिमान दिसता आणि त्या खातीर जेन्ना हो डिपार्टमेंटात त्यांना अभिमानास्पद काम जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आणि ते बाब स्टीफन आणि ताजे सगळी टीम आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आणि ताजे सगळे असिस्टंट इंजिनियर आणि चालू केल्या अचिव्हमेंट फक्त एक एक गोष्टी जायना वन टायम सेटलमेंट दिलो म्हणून अचिव्हमेंट जायना पण वन टायम सेटलमेंट दिता आसतना कितें कितें जावपाक जाय वन टायम सेटलमेंट दिलो आमी मान दिलो पूण तातूंत काही गोश्टी आशिल्ल्यो तोही निर्धार करून घाले आणि तातूंत म्हणजे जसे स्टिफन आनी हेजेर सांगले की एक घर आसा आणि ते घर दुसऱ्याक विकपाक जाय अशी कितलेशेच आस्थापन असा इंडस्ट्रीयल आसूं रेजिडेन्शियल आसूं किंवा कमर्शियल आसूं ज्यांचे पेंडिंग बिल्स लाखांनी रुपये असा एक एक कोटी सुद्धा काही पेंडिंग बिल असा पण ते कांट सेल आणि सेल केले जाल्यार सुद्धा ताका आमी कलेक्शन देऊ शकतो आणि त्या खातीर हाजेर पर्याय कितें होय विचार वेळीमुळे आम्ही ह्या ओ टी एस स्किमीत केला बाकी डिटेल हांव उलयना डिटेल ते उलयले आणि आता कोणी जर अशक्य आस्थापना घेता म्हणजे घर असो फ्लॅट असो इंडस्ट्रीयल युनिट असो किंवा कमर्शियल युनिट असो आणि ताजे जर पेंडींग असाल आम्ही केस घालताले ते ओरिजिनल मार्काचेर घालताले आणि ह्या स्किमीत सगळ्यांनी भाग घेऊन ते पे करपाचे आणि हे आस्थापन घेऊचे असो एक निर्णय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान एज ए फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी घेतला त्याशिवाय बाकीच्या असं विचारता तुम्ही की बाकीच्यात किती नाही म्हणून आम्ही प्रिन्सिपल अमाऊंट माफ करू ना जे डीपीसी असा ती चडशी माफ केल्या आणि हाजे कारणही तुमकां चीफ इंजिनियरान सांगला की खूप वर्सां पासून हे पैसे येवपाचे आसा गव्हर्मेंटा जवळ जवळ साडेचारशे कोटी आमचा जो आतांचो वीर आसा very low as compared to फाटी सगळे महाराष्ट्रातले सगळो जो स्टाफ असा इन्क्लुडींग सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर हांगा तांचे मोठे तांचे संमेलन जालें आणि तांचे आणि आमचे हांव कम्पेर करतालो rates that is a vast difference even in water supply आमचो रेट असा डोमेस्टिका वन टू हंड्रेड एक रुपया साठ पैसे परत एकशे एक ते दोनशे पॉईंट थर्टी फाय ताजे टू पॉईंट थर्टी फाय दोनशे एक ते तीनशे two point ninety five rupees तीनशे एक ते चारशे थ्री पॉईंट नाईन आणि एबो फोर हंड्रेड हे domestic it comes to around four point five पण मॅक्झिमम जो रेट आमचो आसा फोर पॉईंट फाय त्यांचा तांचो maximum rate comes to around nine rupees L T C commercial आसा तातूंत सुद्दां आमी खूब मुखार आसा गोवा गव्हर्नमेंट जसे व्हॉट्सअप लायला आसा तशेंच पावर पावर येतो आसा झिरो टू हंड्रेड तीन रुपये पण जाऊन पैसे hundred to two hundred four rupees thirty five पैसा two hundred one to four hundred four rupees eighty five पैसा and above four hundred five rupees twenty five which comes to around six point two मध्ये आता हे इथले रेट कमी असून सुद्धा तुमकां ते मना प्रश्न येतलो की ओ टी एस कित्याक दिले काय म्हणून परत तोच प्रश्न आयला ओ टी एस ही आमकां दिवची पडली जशी आयच्या एक तारखेच्या पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान वॉटर सप्लाय दिल्या तशीच ही दिवची पडली कारण कितें कारण मदीं कोवीड आयलो आणि कोविडा लागून कितलेशेच इंडस्ट्रियल जे हे आशिल्ले प्रोजेक्ट आशिल्ले ते बंद पडले कितलेशेच कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आशिल्ले ते बंद पडले कितलीशीं हॉटेलां बंद पडली अक्षरशः जश्यो बशी बंद जाल्यो भोंवताल्यो तश्यो हॉटेलां जी आशिल्लीं ती कंप्लीट निस्तनाबूत जाली म्हटल्यार थोडी थोडी हॉटेलां अशी परिस्थिती जाली की निस्तनाबूत जाली तांकां लोक येना कर्मचारी वर्ग येना अशा परिस्थितीत तांणी सगळी बंद केल्या आणि हे खंय ना खंय सरकारान लक्ष घालून ह्या सगळ्या आस्थापना आधार दिवपाची गरज आसा आणि त्या हातूंतल्यान आमी अशें ठरयलें की परत एकदा दिस इज सेकेंड टायम ह्या दोन वर्सांत आमी सेकेंड टायम ही स्कीम काडल्या आणि आता एकूच उपाय हे म्हणजे प्रत्येक गावात गावात हे पावपाक जाय कारण हांगा म्हजे कडेनच कितलेशेच लोक येतात ऑन एन एव्हरेज दिसाक धा तरी लोक म्हजे येतात म्हणजे येतात ते गावचे लोक येतात कोण कोण इंडस्ट्रीज येतात <coughs> आणि हांकां हातभार लावपाची जबाबदारी आमची असा आणि त्या खातीर आमी कितें करपाक जाय हें हांव हांगा नमूद करता कारण हांगा एसिस्टंट इंजिनियर प्रत्येक एसिस्टंट इंजिनियराचे जे सब डिविजन जे ज्युनियर इंजिनियर ऑफिस आसा ते ऑनलायन फेसिलिटीज आसपाक जाय प्रत्येक असिस्टंट इंजिनियरा अंडर जी ऑफिसर आसा तातूंत ऑनलायन फेसिलिटीज आसपाक जाय ही जबाबदारी डिपार्टमेंटाची आसा म्हणजे आणि I already requested Stephen to direct all the assistant issue circular आणि प्रत्येकान तातूंत हातभार लावपाक जाय मागीर कंप्लेन जाता कारण काल एक म्हाका अशी गोष्ट घडली एक ज्युनियर इंजिनियर फाईल वाचत असताना तुम्ही काय करता without taking concurrence from assistant engineer and executive engineer this is not trick good अशें जावपाक जायना आणि त्या खातीरूच सगळ्या असिस्टंट इंजिनियर इंजिनियर इंजिनियर हांगा आपय अशें म्हणून हांवें सांगलें एक लक्षात वेळा आमी लोकांचे काम करपाक आसा लोकांक योग्य न्याय दिवपाक आसा हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय आनी त्या हातूंतल्यान आमी हें काम करचें अशें नमूद करता जशें तें तुमच्या ऑफिसांत आसतालें तशें म्हज्या प्रायवेट ऑफिसांत आसतालें हेंय लक्षांत दवरा म्हज्या प्रायवेट ऑफिसांत म्हज्या मतदारसंघांत म्हजे दोन बूथ आसताले जातूंत हांव ऑनलायन एप्लिकेशन घालतलो हेंय तुमी लक्षांत दवरपाक जाय कारण तुमच्या बरोबर हांवूय आसा दुसरी महत्वाची गोष्ट हो डिपार्टमेंट जेन्ना हांवें हातांत घेतलो तेन्ना there were incomplete projects we have completed almost जी वर्कां आमचे कडेन आशिल्ली ती मॅक्झिमम वर्कां आमी कंप्लीट केली आनी तातूंत जी कंप्लिशन केली तातूंत म्हाका दिसता जवळ जवळ पंदरा सोळा सतरा जो जो सतरा project we have completed and inaugurated तातूंत एक बरी गजाल म्हणजे जे केरी हे गांवांत आनी दुसरे वटेन तेरेबोल आशिल्लो आनी सदांच आमकां थंय लायट महाराष्ट्रांतल्यान घेवची पडटाली अशें डिसिजन घेतलें की जशें आमी वॉटर सप्लाय अंडरग्रावंड जुवारींतल्यान आमी आक्षी हाडला तसे एक डिसिजन घेऊन आम्ही पहिले काम केरिंग टू टेरेकॉल कंप्लीट केले this is the biggest achievement fast department आमी नार्वे टू आमचे परत उदकांतल्यान काडपाचो दुसरो प्रोजेक्टूय आमी टेंडरिंग प्रोसेसाक काडला सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जसे लोकांक गरज आसा त्याप्रमाणे आम्ही मुखार गेले जी मिटींग आमची पहिली मिटींग युनियन मिनिस्ट्री कडेन जाली आणि युनियन मिनिस्ट्रीक कन्व्हिन्स केले आणि युनियन मिनिस्ट्रीक कन्व्हिन्स करून जवळ जवळ चारशे सातसष्ट कोटी रुपया प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग वॉक्साक अप्रूव करून घेतले आणि त्याच infrastructure works for loss reduction म्हणून दोनशे त्रेचाळीस कोटी रुपया आम्ही अप्रूव करून घेतले यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे जे कॉन्फरन्स आमचे उदयपूर झाले त्या कॉन्फरन्सा उदयपुरात स्पेशल गोष्टी म्हणजे जो गोंयकार आनी तुमकां खबर आसा तोकते जाले तेन्ना आमची परिस्थिती आठ दीस कितें आशिल्ली आनी ह्या आठ दिसांत जर इंजिनियरांनी लायनमॅन लायन हेल्पर काम करूं नाशिल्ली जाल्यार बाकीच्या ज्या भागांनी जी परिस्थिती इतर स्टेटीन आशिल्ली पंदरा वीस पंचवीस दीस लायट नाशिल्ली अशी स्थिती गोंयांत जावना गोंयांत म्हाका दिसता विदीन सिटी दोन दिसांक लायले आणि कडेन जे आमचे खांबे पडिल्ले माड पडिल्ले झाडां पडिल्ली हे जर पळयत जाल्यार सात दिसांत सगळ्या इंजिनियरांनी जे काम केलां ते तोखणाय करपा सारकें आनी त्या खातीरच हो विशय जेन्ना हांवें उदयपुराक मांडलो आनी सांगलें की गोंय ची टोपोग्राफी जर पळयत एका सायडीन आमी वेस्टर्न घाट आनी दुसरे सायडीन आमकां अर्बिन्सी आणि फ्रोन with two big rivers Zuari and Mandovi when I explain this आणि सांगले की forest agriculture being tourism touristic importance all see sure आमचे जे म्युन्सिपाल्टी एरिया आसा ती सगळी आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग करा म्हणून आणि यश सोला दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट आता आम्ही सगळे हे estimate we are submitting to union ministry याशिवाय जी कामं आम्ही हातात घेतली ह्या स म्हयन्यात इट इज अमेझिंग जवळजवळ पाचशे कोटीच्या कामां आम्ही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल दिला तीनशे सत्त्याण्णव कोटीची कामं ऑलरेडी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल देऊन एक्सपेंडिचर सेंशन जाऊन वर्क ऑर्डरी देऊन कामं चालू आहेत याशिवाय जी कामं मोठी चलताली ताचे इनॉग्रेशनही केले एक म्हणजे state of art substation at Altinho दुसरे म्हणजे कलंगूट ही कलंगूट सालेगाव ह्या एरियेत ही दोन्ही कामं आम्ही कंप्लीट करून इनोग्रेशन करून लोकार्पण केलं आणि हे सगळं करता असताना प्रत्येक इंजिनियर असा तो हे काम डिपार्टमेंटाचे नाही तर आपले काम असे म्हणून ही कामं कंप्लीट करून लोकार्पण केली असतात की येणाऱ्या काळात ह्या पाचशे कोटी बरोबरच जियाकडे म्हणजे स्पेशली जे म्युन्सिपल एरिया आसा थंय आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचें थारायल्लें आसा कालूच वास्को ह्या वाठारांत जवळ जवळ पन्नास कोटीचे इनॉग्रेशन म्हणजे ज्यो जुन्यो लायनी आशिल्ल्यो हाय त्यो बदलपा खातीर आमी इनॉग्रेशन केलां आनी नवी लायनी घालपाचें काम चालू जाल्लें आसा जेन्ना सगळे कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग काम घेतलें त्यांना लोकांकडून त्रास जातो लोकांनी मातशी जबाबदारीन ह्यो गोष्टी करपाक जाय आणि ह्यो गोष्टी करता आसतना खूब जाणां त्रास जाता फॉर एक्झाम्पल मांद्रा मांद्रे मांद्रे तुमी तुमीच बरयता की प्रत्येक फावटी पेपरार हांव तरी वाचता खंय तरी दुर्गा जाला खंय तरी माती गेल्या कोणाच्या किंवा कोणतरी खड्ड्यात स्कूटर घसरली ह्यो गोष्टी येत आसता ह्यो गोष्टी जायत रावतल्यो कारण त्याची जबाबदारी जशी नागरिकांची आसा तशीच आमचे इंजिनियर आणि आमची आसा आणि या खातीर प्रत्येकान समंजसपणान जर काम केलें आणि प्रत्येकान हे काम आपले अशें थारायलें जाल्यार ह्यो गोष्टी शक्य आसा जशें आतां पणजेत चल्लां पणजेत सगळे तरेचीं कामां जाली biggest what is going on in Panaji means today sewerage जी हांवें त्या वेळार काडिल्ली तीच कामां आतां चालू जाल्ली आसा अंडर स्मार्ट सिटी आनी आतां आमचे अंडरग्रावंड केबलिंगूय काही कडेन चालू आसा रस्त्याची कामां जाल्ल्या गटाराची कामां जाल्ल्या ह्या खातीर पणजेची परिस्थिती इतली बिकट आसा तशीच परिस्थिती जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग चालू जातले तेन्ना काही प्रमाणात सिटी एरियेत जावंक शकता कारण सिटी एरियेत ट्रॅफिक जाम चड प्रमाणात जाता आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आमी कमी कसो करतो हे पळयतले आज म्हाका खूब आनंद जाता हे सांगता आसतना तुमकां जर कितें विचारपाचें आसा एपार्ट फ्रॉम दीस जाल्यार तुमी नक्कीच विचारूंक शकता त्या शिवाय हें करता आसतना जो रिक्रुटमेंट उरिल्लो तोय आमी कंप्लीट केला फाटल्या हाजो नवोय रिक्रुटमेंट आमी चालू केला पावर डिपार्टमेंट आनी काही असे डिपार्टमेंट आसा की थंय एसेन्शियल सर्वीस आसा आनी त्या खातीर जो स्टाफ जाय तो आमकां जायच पडटा आनी त्या खातीर तोही प्रयत्न केल्लो आसा तुम्ही सगळे हांगा आयले त्या बद्दल तुमकां मनपसून शुभेच्छा दिता नव्या वर्साच्यो दोन हजार तेवीसाच्यो शुभेच्छा दिता आणि म्हणजे दोनशे दहा जय हिंद